date mi solo un motivo, date un motivo y motivo, date mi solo un motivo, date mi un motivo, date mi solo un motivo, en cuanto vivo, così lo date mi un motivo, date mi solo un motivo, date mi un motivo motivo, date mi solo un motivo. amore, rispetto e certo nella mia vita molti errori commetto Di certo non perdo un amico per un fottuto concetto E detto questo mi detto Resto e continuo per nessuno mi pento E se uno ancora sogna non mi insinuo Ma che modi Eppure tu mi odi pazzo non fidarti Di chi ti segna cosa te nel cazzopetti Di merda bastardi infami doppi in due Fareste scappare di avvoto e dalle budella di un bue Ti piacerebbe vero sapere che cosa mi passa nella testa Ma codesto prima è mia che di poesia io tengo detta Arresta l'ignoranza che d'arroganza fa festa Qualcuno poi lo fa forza Ride l'incrocio con giosta Ora tu tu lo sei a posto e rompi nella mia testa Io ti rompo in un testo, divido terzo e trasrotta Ma è questa che fa di me quello che sono quando sono buono tono coi suoni mi sprono Ma è prono dal mio trono ti tuono e te le suono chiedendo perdono Così che in dono l'abbandono dono E anche questo sa che G non si ferma mai Se non sai cos'è rispetto caro amico vai Non è un concetto mai non dai quello che hai Ciò che senti odi odi l'odio che saprai ma ora mia mente lavora fuori dall'unica sfera di chi giudica spera di non ritrovarsi nella sua stessa ira che gira, rigira, tira, gira, mira, gira, rigira, poi ti ritrovi su una pira, c'è chi la tira, c'è chi la mira, chi la respira, spira, c'è chi lasciata al suo destino si domanda perché. Dopo di dopo cosa succede purtroppo non posso dirlo io, posso solamente continuare a stare nel mio. Tosta, lo fa apposta, non dà risposta che ha la faccia tosta e mi si accosta e non si rende conto che amore vuol dire amare, sudare, dolore, perché c'è l'uomo che non può capire lascia che ti dica che non sono per niente sereno Il mondo corre senza freno verso qualcosa di meno positivo Se mi limito a cantare ma se mi guardo attorno solo voglia di cacare rime Su questa storia di vita lavorata con esse Concimata con le dita udita Questa è prosa non erosa forse rosa osa Il tempo passa sopra e non rovina la mia cosa che logica Metrica che applico metodica Lascia che gli anni passino sarà sempre melodica L'anima spinge saggia dove l'orizzonte Tu cerca la tua fonte oltre la mia fronte cadete sulla terra di giovedì Forse per vedersi lì sta bene così La vita non mi sta più bene degli amici di nota in nota noto l'ugualità mi sento perso anche perché diverso riverso al mondo che sondo ognuno importa il suo verso perverso spesso immerso nel suo universo di narcosi quotidiana si muore io stento così Quasi come me ne vedo in riva al po' spino fra le dita negli occhi di parole naturalmente tanto il tempo passa in casa passano gli anni e più lontano gli inganni più ritrovo gli infanni nel sud di un filo c'è lungo ben 40 anni non capisco lo scopo che tu per poco ti danni in affari contro affari come safari senza affari nei vari mari cercano di cari non sono rari cercando con loro perché di questi giorni amari datemi un motivo datemi solo un motivo datemi un motivo emotivo datemi solo un motivo datemi un motivo datemi lo describo Date mi motivo, date mi solo motivo Date mi motivo y motivo, date mi solo motivo Date mi motivo, date mi solo motivo Que sé cuánto vivo, así lo describo